Son Pepe Antas, formo parte da Asociación de Veciños Oza Gaiteiros Castros e participei na organización e na realización do proxecto Fantasmas de Oza. O proxecto se, se dedica á memoria histórica, pero a memoria histórica dentro da perspectiva do barrio. Pensábamos que a memoria era un vínculo de unión dentro de, da veciñanza, non? Un, un instrumento que nos podía permitir establecer un diálogo entre, entre distintas persoas e incluso un diálogo interseracional. Inicialmente as expectativas son as de crear un roteiro no que un vaya facendo ese percorrido por, pola historia do barrio. Non só elementos, sino tamén espazos, moitos deles desaparecidos, e facer un contraste do pasado co presente construímos por un lado a memoria a memoria do barrio e ao mesmo tempo estamos revitalizando a memoria persoal, non? O principal reto era conseguir un grupo de traballo que impulsar o proxecto e conseguir financiación para que funcionase ese grupo de traballo. E por outro lado, pois tamén aproveitamos unha, unha convocatoria de, de proxectos eh, do Concello da, da Coruña para eh, integrar o proxecto aí. E nos apoyamos pois, nunha, nunha persoa que foi a, unha dinamizadora cultural e unha dinamizadora de todo o proxecto. Se organizaron tres eventos nos que se estableceu, ou sea, nos que esa idea inicial na que nos estábamos recollendo información e na que estábamos dialogando, sacamos a rúa, creando una propia rúa un espacio de diálogo y de intercambio a través de música, a través de, una exposición que montábamos sobre unos panéis, a través de, este intercambio de experiencias. E pretendíamos que, as novas tecnoloxías estiveran a ser o servizo deste proxecto, que ese roteiro fora accesible en internet e que incluso calquera puidesa atoparse dando un paseo pola cidade con ese roteiro a través duns códigos QR. Todo o proxecto está volcado nunha web porque de esa forma es accesible a toda a e incluso es accesible a cualquier persona que tenga interés por proyectos de este tipo. Es Este accesible a, toda ciudadanía de Coruña y e accesible a cualquier persona que diga, bueno, eh, vamos a inspirarnos, vamos a sacar ideas. Bueno, yo lo que les recomendaría es que perfilaran bien los objetivos, no buscaran concretar eh, son proyectos que pueden ser muy amplios nos que nos podemos encontrar con moitísimos moitísima documentación, con moitísimo material, entón é interesante ir dándolles forma. As novas tecnoloxías atraen moitísimo as novas xeracións. Tamén lles gusta non a, as persoas maiores e tamén lles gusta compartir e lles gusta pois, esas, esas lembranzas, esas fotografías, esas historias que contan, saber que quedan aí, que, que poden ser accesibles a través de internet, non? que calquera pode, o sea, que as poden compartir. E quizás ese é o momento de reivindicarmos eh, pois que a transformación que teña que vir sea máis respetuosa co barrio. Eu comecei a ver o barrio con outros ollos.